اگر دنیا ہے تتلی کے پروں کو نوچ لیتی ہے عجب دنیا ہے تتلی کے پروں کو نوچ لیتی ہے عجب تتلی ہے پر نوچنے پہ بھی رویا نہیں کرتی وہ بے وفا ہے تو کیا مت کہو برا اس کو وہ بے وفا ہے تو کیا مت کہو برا اس کو کہ جو ہوا سو ہوا خوش رکھے خدا اس کو جب قریب آ ہی گئے ہو تو اداسی کیسی جب قریب آ ہی گئے ہو تو اداسی کیسی جب دیا دے ہی رہے ہو تو جلا کر دو نا تمہارا ساتھ بھی چھوٹا تم اجنبی بھی ہوئے تمہارا ساتھ بھی چھوٹا ساتھ بھی چھوٹا تم اجنبی بھی ہوئے مگر زمانہ تمہیں ابھی مجھ میں ڈھونڈتا ہے اپنا سب کچھ ہار کے لوٹ آئے ہو نا میرے پاس میں تمہیں کہتا بھی رہتا تھا کہ دنیا تیز ہے آج اس کے گال چومے ہیں تو اندازہ ہوا آج اس کے گال چومے ہیں تو اندازہ ہوا چائے اچھی ہے مگر تھوڑا سا میٹھا تیز ہے کمال یہ ہے کہ جب بھی کسی سے بچھڑے ہم یہی لگا کہ یہی آخری محبت تھی آج ملنا تھا بچھڑ جانے کی نیت سے ہمیں آج بھی وہ دیر سے پہنچا ہے کتنا تیز ہے آج ملنا تھا بچھڑ جانے کی نیت سے ہمیں آج بھی وہ دیر سے پہنچا ہے کتنا تیز ہے اپنا سب کچھ ہار کے لوٹ آئے ہونا میرے پاس میں تمہیں کہتا بھی رہتا تھا کہ دنیا تیز ہے یاد ہے پہلے روز کہا تھا یا تو ٹوٹ کے پیار نہ کرنا یا پھر پیٹھ وار نہ کرنا جب نادانی ہو جاتی ہے نئی کہانی ہو جاتی ہے نئی کہانی لکھ لاؤں گا اگلے روز میں بک جاؤں گا تیرے گل جب کھل جائیں گے مجھ کو پیسے مل جائیں گے یاد ہے پہلے روز کا